陽仙同士との厳しい修行の末その王に崇拝権を身につけて戻ってきますしかし大臨時では珍味をめぐって熱い戦いが始まっているようです 仙同士の下で実践憲法の極意を得得した早く大臨時に戻ってこい君の通拝権に挑ませてもらう神明勝負じゃ <laughs> 珍味でも誰でもかかってこいじゃすごい自信だがどうかな珍味は昔の珍味ではない陽線同士の通配権を得得しているま今珍味を倒せるのは大臨寺博といえども私ぐらいではないかなうるさいわお、うん、危ないところだったまあせいぜい練習しておけ 力の憲法ではこの私は倒せんおっいつの間にこんな破壊力を身につけたんだいたから落ちる虎だ今の金丹は虎だ俺は誰にも負けん珍味を倒すのはこの私だ ラオチュのやついつの間にあんな技を竜子との戦い炎の大臨時 大僧正様気になることがございますうん金丹ラオチュ彼らの珍味へのライバル意識の高まりひょっとしてあの予言の示すところではここのところ二人の進歩には目を見張るものがあります未だ未熟とはいえごく近い将来金丹は大臨時の力を表す虎の剣をラオチュウは技を代表する竜の剣を引き継ぐことになるでしょう 今両船同士の第三の憲法をもって珍味が戻ってきますこの三人が憲政の座を争って戦うことに放っておけしかし大僧正様予言には三人が争いを起こした時大臨寺が滅びるとされております運命には逆らえん我々三人のいずれかが牽制だ大臨寺は滅びる 大臣じゃありがとう珍味僕の方こそ一緒に帰ってこられて楽しかったよ <laughs> 私もまたダイレンジに遊びに行くわ何よ二人だけの世界に浸っちゃってラッキー気をつけてねライチ悟空また会いましょうえままたね <laughs> いつまでデレデレしてんのよそんなことしてると日が沈むわよえ まだ朝なのにあ、ちょっと、ライチ待ってよおかしいなどうしたのチンミ手紙出しといたから迎えに来てくれると思ったんだけどな金丹先輩とラオチュウ先輩だけでもま、世の中そういうもんよ猿もの日々にうとしってねウキウキ 珍ここから引き返せえ大臨時から去るのだ二度と再び大臨時の地を踏もうと思うな何言ってんのラウチュウ一体何があったの無益な血は流したくないただそれだけだラオチュウ先輩一体来るな <laughs> それ以上大臨時に近づいたらまず私が相手になる 許せ珍味今3人の争いを避けるにはこれしかない珍味 <laughs> お土産とりんじまんじゅおおラオチュウがのどれいただくとするか二度と大臨時に近づくなってそりゃまたすごい迫力だったのよプッキーうんうん、うん ねえ一体どういうことなの気にすることはない気にするわよやっぱりのすごい全部食べちゃったではまんじゅうに免じて教えてやるかそうこなくっちゃ待っておれうん これは鶴の紋章といって大林寺に古くから伝えられているものじゃ鶴は竜虎と共に憲法を守っている聖獣でのこの3匹が戦う時大臨時が滅びると言われておるえ本当まあ未来のことは未来になってみんとわからんがのじゃが老子あたりは本気になって心配しておる珍味ラオチュウ金丹この3人が戦う時大臨時も滅びると わけなの。ラオチはその予言のことをしてチーミを追い返そうとしたんじゃないかって。そんな。でもね、大僧侶がおっしゃるには、へえ、それで大僧侶もそう思うのわしは弟子たちを信じておるからの。ほほほほ。面白かったよ。心配してわざわざ探ってあげたのに少しは真面目に考えてよね。ああ、ごめんごめん。 だってラオチュウ先輩と金丹先輩と僕が戦ったからって大臨時が滅びてしまうなんてありえないよ僕は珍味牽制なんてそんな神様みたいなもんになれるわけないだろうーんそれもそうね珍味大丈夫あとは任せてでも心配してくれてありがとう 突然の嵐珍味を追い返したなぜじゃ金太今のお前の剣はまさしく野獣大臨時憲法の心を忘れている何を珍味と戦っても今のお前には勝てん大僧正の言葉を思い出せ何のことじゃ死曰く これを好む者はこれを楽しむ者にしかずうるさいお前に説教される覚えはないわやめろ金太技の勝利おっ 憲法は力じゃ力と力がぶつかり合って強い者が勝つんじゃ <laughs> 五分と五分だな 僕たち3人は戦う運命から逃れることはできないようだね珍味なぜ来た3人の友情のために僕は大臨時の予言に挑戦するんだ天保とはもともと生死をかけた戦いの中から生み出された 戦いの中にしか真の姿は見えん陳金太ラオチュ大臨時の予言見事覆してみせるのじゃ。 未知の技より強い者へ戦いを挑むのは憲法家の本能拳に込められた気迫とスピード今までの金太先輩とは別人のものだまさに虎の剣金太珍味私が相手だ 親身待てなおちゅまだ勝負はついてないわ金太行くぞ珍味そこまでだ邪魔するなこの日のためで俺はどけなおちゅう <laughs> ジミ禁断これ以上戦えばどちらかが死ぬことになるぞ大僧正様金丹宇宙の姿が見当たりませんもしや老子ようろたえるでない鶴舞よりた時時道その扉は開かれるここれは大臨時建立以来一度も開かれたことがないという極意の間 僧長様近寄るでない大僧正様 拝見ふっ痛拝見君は金太を殺す気か 大臨時憲法とは人と人の心をつなぐ道だということ金太ラオチ俺たちは一体えっジミージミージミー 先輩金丹先輩足が珍味言っておくがなお前を助けに来たわけじゃないぞあまりに情けなくて見ておれんのじゃ金丹先輩ま私もそういうことだ珍味ラオチュお前らには負けん金丹先輩私だって負けはしないさうち どうした大臨時に雷が落ちて大火事よ予言は予言は本当だったんだ何予言なんて信じない大臨時は絶対に滅び去ったりするもんかこれ以上火事を広げるなみんな急いで持ち場につくんだ誘拐師範間に合いません本堂にも火が え抜かれた大臨時憲法も燃え下がる炎の前になすすべもたすか大僧正様奥の院にも火の手が回りましたお逃げください大僧正様大僧正様急げ急ぐんだ 東様大様ロシ早くお逃げくださいもはや手の尽しようがありませんお了解大がこの中にお入りになったままなんじゃロシ えてしまうロシしっかりしてください大僧がロシユカシアロシラオチュもはやどうにもならん早く避難するんだ奥の院が大僧様ロシ大僧はどこに奥院の間に入られたままじゃ国への間 させるわけにはいかんなお行くぞラオチュウうんラオチュウやめろやめるんだ大僧正はこの中か僕は諦めない大臨時の予言必ず打ち破ってみせる 協力してくれあの気を集中してあの壁にぶつけるんだ 炎が収まっていきます奇跡じゃが起こったんじゃ大臨時の予言の本当の意味はこれだったのか遅かったのみんなの来るのを待っとったんじゃ 大僧正おい珍味もっと右に持って行け 大臨時憲法の奥義は人と人の心をつなぐもの災いを転じて福となすですな、うん、特定大 ら来いング建立100年目にしてその極意を体得した究極の達人県政が生まれるそれは明日の可能性を信じる若者たち全てのことかもしれません。